Papa yi ogyina ha yi ofi Koforidua. Koforidua no no ɔgya Ogyabanan prɔfɛt Ogyabanan sɛ prɔfɛt na asoma no ama wakɔ akɔdware ahohoro ɔba a ɔnyam ase in the name of prɔfɛt Ogyaba. da mpakyɛw ɛmi sɛ. ka nokorɛ ɛyɛ nyankopɔn na ɛyi kyerɛ sɛ kɔ hohoro ɔbaa warefo ase. mepakyɛw. daabi ɛnyɛ nyame biara no na kyɛ sɛ na kyɛ sɛ woyɛ asaa sɔfo. na woyɛ asaa sɔfo because sɔfo bie ni hɔ a ɔbɛkɔ ɔba awarefoɔ na wakɔ na sɛ wɔsi nyame sɛ ɔhohoro pemfo ase. Abusuafo me ma obi bi akɔ Aba Mfa Mmra Adepa TV so Prophet Ogya Ba akye abranteɛ bi a abranteɛ no di ne din ɛnam sɛ ɔyɛ nasɔfo nketewa no bi a kyerɛ sɛ ɔdi nakyi wɔ hɔ ɛna kyerɛ sɛ ɔka kyerɛ ɛyɛ nkorɔfoɔ ɔma ɔmo directions fa nsuo wei use nsuo wei use aduro wei yɛ sei use oil wei ɛneɛ Adeɛ a abranteɛ no yɛ ara no no sɛ ɔyɛ sɔfo ketewa de ma ɛyɛ Prɔfɛt Ogyaba. Ɛno na Prɔfɛt Ogyaba nam so na afei nso wadɔ abranteɛ no wɔ hɔ de no akɔpiam wɔ ne ɔfis. Deɛ nti a ɔyɛ ne nyinaa ne sɛ ɔpɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa hu sɛ saa abranteɛ wei nka n'asɔfofoɔ nketewa a ɔne wɔn yɛ adwuma no ho. Abusuafoɔ yɛnkɔhwɛ video wei mmra. Na ansa na yɛbɛkɔ no nso ma menka nkyerɛ wo sɛ Tap Tap Send yɛ dwumakuo bi a da biara yɛbɔ dawuro wɔ ha, Tap Tap Send, Tap Tap Send. Wɔatete bi wɔ social media platforms ahodoɔ bebree no ara so. TapTapSend yɛ dwumakuo bi a wowɔ Europe, Canada, US, wo sɛnde sika de reba ɛyɛ Ghana wo de fa momo account anaasɛ bank account. Bɔ mmɔden a na ɛkɔ play store anaa app store na downloadi TapTapSend app no. Wo downloadi wie bɛbisa sɛ ɔwɔ promo code ɛno nso abɔ Adepa TV de ahyɛ hɔ. Mma wo werɛ mfiri sɛ wo promo code no yɛ Adepa TV. Wobɔ Adepa TV no hyɛ hɔ wie a, Wo first transaction no wɔ Europe yɛbɛkyɛ wo five Euros, so wɔ Canada anaasɛ US nso yɛbɛkyɛ wo ten dollars, UK ɛyɛ five pounds nti kɔ so na use Tap Tap Send app no, fɛduru dwuma nyinaa ɛwɔ hɔ ɛfa ma yɛn. Yɛnkɔ ɛ na yɛnkɔhwɛ ɛyɛ Prophet Ogyaba ne office, wɔ abere a abranteɛ no ɛbɛpue mu ɛwɔ hɔ nom, yɛkɔba a yɛatoa so ɛde ama wo. Ɔne akɔ maame hɔ akɔ akɔ adi so akɔhyɛ ne mu sɛ wɔwɔ mfɔfɔ na wɔma no akwankyerɛ ama ɔtɔ maame wɔ washroom ama wɔde nsuo bi ne nkyɛnkyɛn nsuo akɔ fɔs maame de ahohoro n'ase. Hwɛ deɛ deɛ anɔpa no baeɛ a wɔde gyina nsuo no ani mu ne nyinaa. ɛyɛ nyame na ɛka kyerɛ sɛ kɔhohoro ɔba ase ka nokorɛ ɛyɛ nyankopɔn na ɛyi kyerɛ sɛ kɔhohoro ɔba awarefo ase na kyɛ sɛ woyɛ azan sɔfo na woyɛ azan sɔfo because sɔfo bie ni hɔ a Ɛno ɛnyɛ nyame na ɛka kyerɛ ɛnyɛ nyame na ɛka kyerɛ wo mesi ɛmfa biribi nhyɛ nyame ɛnyɛ nyame na ɛka kyerɛ sɛ hohoro pemfoɔ no ase Anaa prophet ogyaba na asoma no a ɛnyɛ nokorɛ mepakyɛw na mmɛ sɛ wo screen so no deɛ fa sɛ wohunu sɛ obi aba na ɔse ogyaba na afrɛ no ogyaba na asoma no fa number na ɛwɔ screen so apart from numbers na ɛwɔ screen so no mɛngye number bi ɛndi biem papa yɛ ogyina ha yi ofi koforodua koforodua no ɔno ɔgya ogyaba nam prophet ogyaba nam sɛ prophet na asoma no Amoa kɔ akɔdware ahohoro ɔba a ɔnyam ase in the name of prophet Ojaba ɛserɛ wo w'asɔre no didi sɛn divine divine fire ministry kofodua kofodua na ɛwɔ divine fire ministry kofodua yɛ ne de ne kyerɛ no wahu sɛ sɛ ɔba wasɔɛ ya na ɔba ɔfrɛ na ɔse N'adamfo nye Prophet Ogyaba, ɔka Prophet Doctor Ogyaba asɔfoɔ ho a ɔboa no. Ɔyɛ Borɔmfoɔ. Yɛbɔ no disclaimer, obiara ne no nyɛ business biara, yɛnni no. Ɔbɔ nnwom a ɔkɔ abosome nkron, watumi akɔwu adwaeɛ a ɔkɔ ɔbaa no ase. De na haw. Yɛmfa yɛn nsa nka no, yɛmfa no ma police, but mede no rekyerɛ wo ama woahu sɛ Next time bia nso ohyia obi anaa ɔfrɛ wo a ne phone si nyɛ bi deɛ we are not giving it to him na mmom yɛde no kyerɛ baabi o na biaa sɛ wohu no ɔyɛ disclaimer ɔnyɛ adwuma wɔ ha maame no so kɔ wo na ɔfa ne ho a hallelujah sɛ biribi to maame no sɛ kim agya yɛmfa ho nkyɛw titwe yɛn ka ɛyɛ de na wobɛyɛ saa we don't need any explanation from you ɔnyɛ ogyaba sɔfo ɔnyɛ ogyaba sɔfo facebook tiktok whatever ɔnka sɔfo no wɔ fie ase ɔyɛ kɔmfoɔ ɔyɛ odini ɔyɛ amoroba Ɔyɛ fake pastor. Enti n'anim ni efuo ne kyɛ kamera ne yɛn hwɛ o. Wo din ne de sɛ? Hmm? Pastor Kevin Abeka. Koforidua asɔre ne de sɛ? Divine Fire Ministry. Divine Fire Ministry. Koforidua ɔsɔfo Abeka. Ɔnka Ojaba asɔfo no ho. Numbers no wɔ screen no so pɛ. Ɛfrɛ wo a ɛyɛ office line. Apart from number no a ɛda screen so no, obi frɛ wo anaa obi kyate wo a, Ojaba nkyate Facebook, ɔnkyate wɔ WhatsApp, ɔnkyate wɔ Instagram. Enti no sɛ obi afrɛ wo pɛn biribi sei a, fa number no frɛ yɛn. Yɛbɛdi akyire de ama wo. Nyame nhyira wo. Abusuafoɔ na abranteɛ no nwuma a na kyɛsɛ ɔnam akyire yɛ a Prophet Ojabaa nnim ho hwee ɛno no Ɛna nkorɔfoɔ rekeka sɛ ɛbɛyɛ a ɔn ɔmfa ɛyɛ ɛɛ abranteɛ no ɛma polisifoɔ anaasɛ biribi saa ɛwɔ hɔ na mmom wakɔyɛ nyame nipa nti ɔfrɛ nipa no na kyerɛsɛ ɔtuu no fo ɛwɔ hɔ nom sɛ adeɛ no a ɔyɛɛyɛ no ɛyɛ awudisɛm ɛsiane sɛ ɔno prɔfɛt ogya ba no ɔnim abranteɛ no ɛwɔ baabiara abusuafoɔ woba so a na wa subscribe na wa like yɛ page na wa follow yɛn ɛwɔ hɔ saa nso ɛna woba tiktok twitter instagram facebook ne nyinaa ɛyɛ adepa tv ɛhɔ nso wobɛtumi a follow yɛn Facebook wobɛtumi a subscribe de ama yɛn notification bell no bɔ so sɛnea ɛbɛyɛ videos bi a ɛba abɔnten biara wobɛnya bi ahwɛ. Saa ara nso na ɛyɛ YouTube no wo subscribe wie a subscribe button no bɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn videos biara a ɛba abɔnten biara wobɛnya bi ahwɛ na wa drop wo comment wɔ comment section de ama yɛn. Me din yɛ Miss Ama Adepa yɛbɛsan so ahyia biom. Makra mo.